えー、今回踊らせていただく曲「雲外蒼天」という曲で、えー、演舞させていただきます、えー、踊り子たちのですね、え力強い演舞と、え向かって左、えお客様から見て左側ですね、え鮮やかな大旗があるんですけれどもこの大旗に実は花文字で「扇一門」という文字が隠れております踊り子の演舞とともにですね大旗の力強い、え舞にもですねぜひご注目いただきたいと思います力いっぱい演舞させていただきますよろしくお願いします 果てなき争点あり てき渡る共に歩めばいつか花咲く 鉄道はの里に開く海を支える仲間